Goizeko sortzirak eta hogeta mairu minutu dira, aurrera jarraituko dugu goizeko izarretan eta egunero ordu hau, sortziterrietako ordua, alkarrizketak eukiteko aproetxetan dugu. Eusko Legebiltzarrera joko dugu zuzen zuzenean, osoko bilkuren egutegi amaituta dago, baina ondinoko arren itzordu batzuk geratzen dira Legebiltzar horretan, berbarako, hilaren amaseirako jondarpon sailburuak deituta daukan agerraldia, open inguruan asalpenak emoteko, gure gaurko konbidaua agurtuko dugu, elkarrekin Podemoseko legebiltzarkidea, Inigo Martínez, egun honet. Egun hon. Eta ondo torri. asko. Ainoa Larrazabal, egun hon zeuribe. Egun hon Alfred, egun hon Inigo, eta azteko Nafarroan... E... Podemosen barruan e, liskarrak dago, zor e, urak e, arrotuta dago zalea zan e, Euskal Autonomia Erkidegoko taldean dana bare dago? Bai, bai, bai Podemosen ni ustez, nik eskero nintzako naiz, baina bai eh, elkerrekin Podemos koalizio barnean, ba, razioak oso, onak dira, justo momentu hauetan gaude hitz egiten ja, ba, bueno, lehen urteko hautezkundegi buruz, eta, bueno, ba, E, nik uste dut e, eh, urrengo asterako zeo zer ja argitaratuko dugu urren ingurua eta bueno, erlazioa zona da eta bueno, bai, e, bueno, sorionez hemen Nafarroako egoeraz daukagu, eta bueno, ba, espero dugu Nafarroan ere, e, bueno, Podemos barnean daude lizkaroiek, eta bueno, e, bueno nik ni referentea izquierda ezkerra koalizioa da Nafarroan, baina bueno, nik uste dut aldaketarako, hori ba, koalizio zabal horretarako, gero bai etxe bildurekin eta eta baita Podemos eta Izquierda Ezkerrekin dagoen gobernua hori ba berriro e, e, izan alizateko edo hor e, eh, urrengo berriro go, aldaketarako gobernu bat izateko ba, bueno, ba, araz horiek konpundu berdituzte eta bueno, e, espero dugu laster egitea. Mm Esan duzu datorren urteko tezkundetara begira zagoziela koalizinioak e, errepikatzeko prezagozia? Bai, bai, bai, hori argi garbi izan dugu, Podemos ere bai, eta, bueno, horretan gaude. Osa, lehenengo estatu mailan ja horre akordio bat e, eh, zinatu dugu, gure militantziare e, bueno, ba, boskatu du horren, horren alde, hemen e, Euskadi maian uneko, ia uneko laro gehia, eta, bueno, e, alde ez dako, ez dako agorazik, eta horretan gaude egun hauetan, justo hitz egiten, nek uste dute ustaian hori, ba, zeo izango dugu horrekin mhm. buruan. Mm horatuko dugu, koalizio horretan, elkarrekin Podemosen barruan, Podemos, ekuo eta eskerranitza dagozala. Espetxe politikea izan dugu albiste eh, azkeneko sasoian, presoak Euskal Herrira aurreratzearen alde agertu da Pedro Sánchezen gobernua, elkarrekin eh, Podemosetik zelako jarrerea daukazu eh, kontu honetan? Bai, ba, beti izan, izan duguna, eta ja, bueno, ja espaldiz e, e, adierazi, dugu, hau da, alde batetik, da legeldia, legea betetzea, Osa, ez da beste, beste gauza e, ezberdina, Eta, bueno, ba, orain, oza, e, eh, ba, berri hona da, hori, ba, Espainiako gobernu berria, horren inguruan behintzat, e, eh, esan dako, bueno, ba, esan duena e, esatea, orain bete behar du bere, bere itza, baina, bueno, azkenean hori, legea betetzea da, eta nik ez, ez dut... Beste, beste dozer gauzarik ikusten, eta nik dut egun hauetan entzutenari dugu ez dakit eh, Eh, elkarte batzuetatik edo beste pepetik adibidez, ba ez dakit presoak zer ez dakit zer egin behar duten edo ez igual presoak hori egin behar dute, baina hori ez da izan behar eh, bueno, ba, lege, legea betetzeko ba itzakia, igual presoak bere bidea egin behar dituzte, hemen elkarbizitzarako ba, pausu asko eman behar dira, presoak eta ere estatuak, eta, bueno, jende asko e, pausuak eman behar ditu, baina legea betetzeko hori ez da itzaki bat izan behar, eta gure ustez, bueno, ba, oso berandu, oso berandu ematen ari da, bueno, hori, ba, legea betetzea, hemen Euskadi gertutik dauden kartzeletara, hori, ba, gerturatzea, eta, bueno, ba, behintzat, eh, beraien familien sufrimendu parte bat, bat eh, e, ba, bueno, behintzat gutxitzea, Zara, ez da, mm-hmm. kenduko, baina, bueno, behintzat gutxitzea zuen eretzian baldintza bako urbiltze bat izan beharko litzateke. Mhm. Hor uh e, Pedro Santzezen gobernuak bai ipini daulentasun bat, e, gaizorik dago zanak, eta behin e, irurogeita marrurtetik gorako mhm. presoak. Adozago horregaz, e, hortik hasi beharko litzateke eta gera purka-purka danak urbildu, batzuk bakarrik. posiblea izango balitzen eh, ikustet, eh, ba, gutxi gora bera, guztiok aldi berean etorri behar eh, izango zirela, baina ere foru sozialak erren inguruan ere bere bere, bueno, bere iritzi eman du, eta, bueno, ba, bai, zan, kolektibo atetik hazi behar, hazi behar da, eta, bueno, ba, beti e, nik parte hartu dut e, eh, alderdi bezala foro sozialean, eta beti izan dugu hori, ba, azkenean gaizorik e, eh, adin nagusietakoak, eta eta ere ba, bere kondenaren parte gehiena bete duten eta bueno ba jarrera ona daukatenak hori kartzela barnean ba hori lehentasuna izan behar izan behar dute hori hori bai baina azkenean Eh, o sea, kartzelan eh, dauden guztiok hemendik e, ba, oso oso urrun gerturatu behar dira hori legea esaten du eta bueno ba kolektibo batetik hasi behar badugu ba bueno ondo dago ba bueno ba, bai lentasun bat eh, sartu behar da bestela bueno suposatzen dut oso sai izango da ere ba guztiok osa guztiak aldi berean ekartzea bai mhm. Besterai batera joko dugu inigo aurreko astean inigo urkullu lehendakaria eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko burua batzartu ziran eta es eskumenen inguruan egin eben, berba, orain dela azteta erdi gitsi gora behara, amentxe Josu Erkoreka, Eusko Jorralitzako bosero alea eukigendun, eta berak esaten euskun lehentasunen artean eskumenak buruan eukita, gizarte segurantzea eta kartzelen eskumena aitatuko zirala batzar horretan eta balizko e, negoziazio baten. Elkarrekin Podemosen, e, zeintzuk eskumen lehen etxiko zeunkiez, eskumen guztia garrantzitsua dira, zen, berrogei urte berandu etortzen etortzen dira. Gernikako estatutua aprobatu, aprobatu zenean, eskumen horiek... Eh, bueno, ba, gure esku utzi zuen e, eta bueno, estatutua ez da, e, o estatu mailako lege lege nagusi bat da, o ez da beste beste gauza rarorik eta bueno, ba hori eh claro, orain arte eh Espainiako gobernuak, gobernu ezberdinek ez dute eskumen horiek ba transferitu baina ere hori hori beti izan dugu ere hori e, eskumen horiek bai estatuan egon diren alderdien e, alderdiak erabili dute ba hori ba juego e, gisa ba aldatzeko eta ere AJak ere hori hori egin du horrekontuak e, eta bueno e, lentasuna ba bueno e, hori gobernuak izan izan aldu izan, izan alditu hoiek baina bueno nik ustet eh batez ere e, ba, Euskal Gizartearen onurentzat egiten duten e, eskumenak hori elentasuna izan behar dituzte, nik uste e, e, Euskadik orain arte e, adibidez Katalunian badokate gartzeletako eskumena eta kudeak eta pizkat ezberdina egin dute eta horren eskumen hori hartzen badugu ba, politika ezberdina egiteko ba, ni uste ze hori oso garrantzitsua izango izango da claro, ezin dugu e, e, guzti aldatu baina bai behintzat e, kartzelen egoera pizkat hobetu eta bueno, ba, politika berriak egin eta gero e, gizarte segurantzaren transferentzia e, bueno, ba, bi diskurtso e, entzun dugu alde batetik erkorekakoa berak eta gobernuak bakarrik eskatzen ari da eskumenen transferentzia eta gero egia da ajotak e, autogornu ponentzian eskatu duela e, ere kutsaren transferentzia, oza diruaren transferentzia eta ez dute aurkeztu e, e, bueno, ba, proiektu bat, proiektu ekonomiko bat, hori nola gauzatuko zen proiektu bat. Eta, bueno, hori eh, gure ustez arriskutsua da, oza, ez baidaren aldekoak gara, eta beti zengo gara, baina, karo, eh, ezin dugu e, ba, Euskal Gizartearen eta Euskal Nagusien pentsioekin e, jokatu, e, ze e, puntutora ailegatuko e, garen jakin gabe. Eta, bueno, e, oraingo pentsioak ba, bermatuta daude, baina, ba, orain hogeita mar e, eh, urte eh, ditugun e, pentsioak ba, ez dakigu hori bermatutak baduen ala ez eta hori gauza da eta beti izaten dugu elkarrekin podemosen e, gauza bat da hori ba, kopendentziak izatea eta beste gauza bada zertarako nahi ditugun, gure ustez e, Euskadi mailan izan alitu kopenetxea guztiak, baina segun eta nola kudatzen e, eh, dugun, ba bueno, eh, ba, hori ere kontutan hartu izan behar dugu. Mhm. Hor, e, estatutu eta eskumenak aitatzen gabizala autogobernu ponentzia be hortze dago, zeuk aitatu dozu, Orain arte ez dugu ikusi alderdien arteko adostasun e, handirik, e, zer eskatzen dau Podemosek e, ponentzia horretan? Autogobernuari jagokonean, zeintzuk litzateke estatutua barritzeko zuen lehentasunak? Ba, lehen momentutik izan dugu, ba, alde batetik lasaitasuna. Zor, ez dakagula inolako eh, presarik e, akordion bat lortzen badugu, e, guztion arteko akordioa e, ba hori, ba, egoera hoberena izango zen e, guztion, guztion arteko akordioa oso saia da, baina bai gure ustez gustatuko litzeguke behintzat e, AJ, KH Bildu, Kelkarriki Podemos eta Alderdi Socialista, que ba, batzen gaituen e, akordio bat lortzea eta horretarako e, egia da alderdi sozialistak ez dituela egin e, ia proposame, proposamenak lehenengo egunan egin zituen, baina gero ez, ez ditu orkesten e, dokumentuak e, ba, orain e, tematikoki aia ba, ez ari da eta ez du e, ditu e, dokumenturik aurkeztu, gure partetik e, beti orkestu izan dugu dokumentu, dokumentu bat e, gai guztietan eta e, orain arte ba, gia da e, estatu berrirako estatutu berrirako eh bari ba bide horretan EJ eta e H bilduko e, eh, Mm, normalean gai gehienak eh, aprobatu izan dituzte beraien artean, eh, guk hortik kanpo geratu gara, ez horren kontraian baizik eta gure gure boska partikularra e, eh, emate eta gure iritzia gure itzi ematen. Oraindik arte beraiek ba soberaniaren inguruan jorratu egin dira eta bueno, hor ba akordio zabala daukate e, eh, autogorno ponentzen, zagero ikusten dugu nola EAJak ere autogorno ponentzatik kanpo beste jarrera batzuk izaten ditu edo gobernu bezala. Eta bueno, guk gure boto partikularla eman dugu, eta gure ustez e, eh, importante dena dena da, akordio zabala, zabal bat lortzea, igual Gernikako estatutua izan zuen berdina edo gehiago, e, zorain eskera bertzalea ere ere egon da akordio, akordio horretan, eta e, ba hori, ba, lasaitu zonarekin, e, eh, erabekitxo eskubidea gauzatzeko denbora, denbora dako oso importantea da ondo egitea, hori argitasun legearen asuntua hori plazaratu du ja, bueno, kampainatik, eta, bueno, gure ustez eh, hemen egin behar da eh, Euskal Gizartearen barnean akordio zabal bat, hemen egin eta gero ba, e, ba boskatu eta estatuarekin e, negoziatu ba hori ba estatutu berria gauzatzeko. Mhm. E, aurreko astean RGI barri baterako lege proposamena legebiltzarrean aurkesteko asan, baina azkenean Eusko Jaurlaritzak eseban pauso hori emon, aurrekusten ebalako e, legebiltzarrean azkenean esebala babes osoa eukiko, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PPek RGIaren lege barriaren kontra boskatzeko ba, aurre predisposizio hori aurkeztu ebelako, e, eta emoten dau, ba, patrikan gorde egin dabela, eta udagoienerako gitxienez momentuz ez dala horretaz ez da e, da zeuen zentzazinoa eta zelan ikusten dozue RGI barri baten lege horren bidea? Horre eh, gobernaren porrota ikusi zen e, ostegunean. bere, beraien jarrera izan zen gainera, eh, bueno, ba, gainontzeko talde parlamentarioi gezurtzea, e, gobernuak arkeztu orkestu behar izan zuen e, hori, eta azkenengo momentu batean alderde sozialistak eta EAJak orkestu zuten, ez gobernuak, baizik eta bi talde parlamentarioak eta hori ez da eh, normalean egiten den eh, normalean egiten den bidea eta ja behintzat, eh, ja, e, hori ba, e, ez, zuten ondo, ondo egin, bueno, legea, esale, ondo egin da dago, baina ez zuten bere itza, itza bete, eta, bueno, ba, alderri popularrak bere arrazoin gatik, eta etxe bilduk eta alkarrekin podemos beste arrazoi batzuen gatik, ba, horren kontra egingo genuke, eta gobernuaren porrota adierazten, adierazten du ostegunean e, gertatu zena, eta asko aldatu behar, e, behar da legeak, behintzat elkarrikin Podemos e, tik, ba, eh, ba, gure babesa nahi badute, e, asko, asko, bueno, asko edo, ia, e, ia proiektu guzti aldatu behar, dute, zeren proiektu horretan, ba, erregiren e, kolektiuen, claro, ageriko kriminalizazioa ez dago, baina bai, e, ba, neurri berrietan, eta kontrol berrietan, adibidez, e, e, goia tilararen asuntoan eta hori ba, kriminalizazio bat ikusten dugu eta gure babesa momentuz ez, ez daukate eta asko aldatu behar dute proiektua e, ba, gure babesa jasotzeko eta e, proiektu honekin ba, E, hori ba, gobernuen parlot oso, oso, oso agerikoa izan zen e, osteguna gertatu zena, eta hori ez dakit zera ingo duten, baina bueno, gure ustez hori, asko aldatu behar dute legea e, guk hori babesteko. Mm -hmm. Eta pentsinoak, ze pentsinoak e, aste honi hartuko dira pentsino barri horrek, pentsino duen entzat ez da nahikoa adostutako igoera horri, e, iguera hori, e, Podemosetik zelako eretzia dukazo da zenbateko izan beharko litzateke igoera hori eta zela negoziatu beharko litzateke hori? ba, bi, bi mu daude, e, alde batetik estatu, estatuan daude eskumen horiek, e, bori, ba, ba, pentsioen kopurua, hori, e, hori, toledoko pak, e, itunan e, da, eta hor negozietzen ari da, Eta, bueno, ba, argita garbi dago, eh, behintzat, adibidez, e, estatu mailako sindikatuek eh, pasaren astean sinatu zuten, e, bueno, ba, itunpetuta dauden langileen e, soldaten igoera, mila euro hoietara, bi urtetan, ba, nik uste, mila euroiek hoiek, e, behintzat, e, muga eh, psikologiko bat izango izango dela, ez? Bai soldatentzat eta bai pentsioentzat hemen Euskal Herriko pentsionisten mugimendu ezberdinak e, mila eta laro gehi euro eskatzen dituzte, ba, bueno, horren inguruan egon behar, egon behar dira. Eta beste ere mua, hemen, hemen da, Eusko, Eusko Legiltzarrean edidez, hor, e, eh, orkestu genuen, elkarrikin podemosetik, eta bai etxe bildutik e, mila, mila laro gehi euroko e, bori, ba pentsioen eh bori ba hori ezartzea hemen hemengo eskumenekin hori e, bueno ba mm, pentsio dune kobratzen dutena eta 1800 1080 euro hietan dagoen aldea ba eusko jolaritzak e, ordaintzea eta horren kontra egin zuen e, egin zuen EJ que e, bueno eso bueno, asko mugitu ziren urkuiuk urkuiuk eh, zandako itzak, hitzak eta, bueno, ba, kontra gintzen eta, bueno, ba, bi, bi ere eta mm, presioa egin behar dugu, bai, estatu maian gobernu berrirekin, beti agertu gara lehenengo momentutik Unidas Podemosetik e, hori, ba, gobernu horren e, babes bezala, baina babes hori e, e, hori ba, neurri konkretu batzuen e, bueno, ez da Itz polita, baina bueno, e, truke izan behar da eta eta e, arlo sozialean oso argi dago e, eh, pentsoak asko gehiago e, igo berdila. Bai gaurkoak eta nik ere eskatuta nago e, etorkizunerako e, pentsioekin eta beti e, bueno, ba, azken azteko mobilizazioetan e, ba, jendearekin egiten baduzu jende asko dago hori kalean ez bere beraien pentsioentzat, e, bueno, ba, beraientzat garrantzitsua da bost amar edo berrogeita amar euro igotzea, baina baizik eta bere familia, familien e, ba, etorkizunako pentsioen, e, pentsioetan pentsatzen. Mhm. Eta maitzeko inigo, eta erantzun e, laburra izate askatuko neuskizu ordularia aurrera doalako eta denborak gitxi geratzen jakulako. Abiadura handiko trenari buruzko txosten kritikoa kaleratu eban Europak aurreko astean, arantza tapia sailburuak esan eban, e, abiodura trenak ondinokarren finantzia zinua behar dauela eta proiektu horrek bere etorkizuna daukala, elkarrekin Podemosetik zelan ikusten dozu ea guztia. Balde batetik gobernua egin du ba, bueno, ba, begiak itzi. Europar bat azunak eh, bueno, informe hori oso, oso argi izan da, ba, zer despilfarro suposetzen duen e, eh, abiodura handiko trena eta zenbat... E, Eh, erabiltzaile izango ditu eta horren inguruan ez du berriro, oza, daude ba, hori ba, begiak eh, eskutetzen dituzte eta ez dute ikusten hori proiektu hori E, makroekonomikoki, e, ba, porrot bat izango dela, igual, gero, trenan, e, igual, hori, Madrida goazenean, ba, igual ez dugu ikusten, baina ekonomikoki supuestatzen duena e, porrot handia izango da, eta, bueno, ba, ez dut ikusten, eh, eta nik uste dut zoritzarrez obra hori martzan jarretzen duela, eta, eta bueno, ba, horrekontuetan ikusten dugu zenbat diru bideratzen dugun hori abia ondikadu trenari, eta beste gauza batzuk egin gabe geratzen dira. Erdo ba, sortzirak eta berro eta minutu Inigo Martínez, elkarrekin Podemoseko legebiltzarkidea, eskerrik asko geua segotea gaitik eta urren arte. Eskerrik asko.